A UFSM iniciou o ano recepcionando dois pesquisadores internacionais que estão em missão de trabalho pelo programa CAP Sprint. Os professores participaram de atividades nos programas de pós-graduação em Química e nas engenharias Química e Ambiental. O objetivo da visita é fortalecer a internacionalização para o avanço da ciência. No dia 9 de março, Hermann Jankonst professor de geoecologia e ciência do solo na Alemanha, ministrou uma palestra sobre previsões de carbono e clima no solo. I want to uh, advance science and have a lot of co collaboration here, particularly in environmental sciences. Nothing is more important in science than international corporations, and therefore I think it's very important, especially between um, the two continents, Europe and America, I count Southern America to the whole of America. So I think it's very important to have these transatlantic scientific collaborations because we have to uh, learn a lot together. Já a Teresa Bendoz, pesquisadora americana da área de Química e Engenharia Ambiental, falou sobre carvões ativados, suas propriedades e aplicações, no curso que ocorreu entre os dias 6 e 9 de março. Well, I think it is very important. It is crucial because it it brings many advantages. So it uh, brings the teamwork from different country. It brings the the diversity. It brings different view on the problems. Like for instance, in Brazil, you might have different view that in uh, US, uh, and also it it promotes the exchange of the idea and if they differ so it is easier to to find kind of out-of-box thinking to solve the problem but i think not only international is important but what i found here also what is very important is collaboration between the discipline. So, so too, and I think it was a great opportunity to to meet uh, for me to meet not only with chemical engineers and with chemists, but also with ag agronomists, with soil scientists. Collaborations on, on any level are really crucial for development of science, especially now where science is so detailed and we are now really Leonardo's da Vinci now. So we know our little field and we can uh, exchange the idea if we collaborate. A visita dos professores também tem relação com o projeto Tecnologias Limpas, que trabalha no desenvolvimento de ferramentas tecnológicas com foco na redução dos impactos ambientais a gente acaba fomentando novas ideias, porque a gente pode dar novos vieses para o trabalho que a gente já está Uh, desenvolvendo, né, baseado em todas as informações que a gente recebe de fora, né. Por isso que é importante essa internacionalização, né, onde a gente traz conhecimento de fora, esse intercâmbio de informação. Espero também que seja importante para a professora que ela possa levar alguma coisa daqui, né, mas com certeza ela trouxe bastante coisa de fora para a gente aqui no UFSM.